も姫ですはい姫マジ今日はなんでお外で撮っているかというと美容院に来てますこのね au ショップのね2階のねこのこの辺にある TikTok ですごい流行ってる熊本の小山さんっていう方の美容院の系列店クーペ一宮店にやってまいりましたここです シャンプーなうこれねシャンプーじゃないんですよあシャンプーじゃなかったシャンプーじゃなくて一番最初のトリートメントのやつなんですけどトリートメントだった髪の中の芯の部分なる要は YouTuber じゃないですか <laughs> いや YouTube 頑張ろうと思っててそれと何かあったら撮るようにしてるんですよこの動画は多分なんかすごいペチさんがめっちゃ喜びそうな動画だなシャンプーされてる動画企業秘密らしいですこれです キューティクルの水分補給ってる長層構造になってますけどキューティクルってそこのまあ水分を補ってくれるなるほどそれで、まあ、キューティクルとキューティクルをきれいにつなぎ止めてできる効果がある続いてこれこれはあのキューティクルの今度油分の層の油分を補ってくれる、まあ、中にその栄養入れて芯の部分入れてその上からキューティクルを蓋するというかこれはあの油分なんで髪の毛柔らかくなったり、はい 接着剤的に働きしてくれる効果もありますなるほど濡れてる髪が好きな人は今私服タイムだと <laughs> そんなフェチいますいますいますいます濡れ髪フェチいますいますいますめっちゃいます熱入れるとさっきの栄養素たちがきなって髪の中でちょっと生活しやすくなるほどからね7分はいなんか飲みますね 空気オリジナルのトリートメントをつけられていますじゃーんそれですこれをつける前に開いたキューティクルを閉じるのと傷がついてるやつを補修するそうそうムースとマグネシウムイオンとシリコンがつきにくくするやつをつけられましたあとは制波を落としてくれる弱酸性にちゃんと落として髪の毛が安定する位置に 戻してくれる確率がビやってると余裕こんなロングが来ても対応できちゃうなかなか大変やと思います、あでもなんかドライヤーの CM とか出てましたよその子すごいですね私も出たいちょっと頑張りますドライヤーとかトリートメントとかシャンプーの CM 出たい床まで髪とかしてます クールミスト。じゃじゃーン。あ、またオリジナルなやつ。あ、こうやってやった方がいい。買ってください。概要欄に貼っております。概要欄に貼ります。え、これこれ SNS ダメだった。ダメなんだ。ダメらしい。 <laughs> まだ完璧に発売してない。お店が買えるけど。えー、シャンプーとかとシャンプーは買えるミストはまだ買えない。だからお店に来て。 お店に来て買いに来てドライヤーだけで30分ぐらいもうずっといないわ画面に画面にずっといない状態ドライヤーは私あ多分今枝毛切って きっとドライヤーしてるところを喜ぶ人がいるはずドライヤーしてるとこみたい髪先みんな変態だからな結構出かけてる美容師がもう肉体労働あいいですねこれは肉体労働今日は質感調整なのでまた別のコースをやるときにそれはそれで録画します